Yn, yn sicr, mae'r gwaith wedi bod yn gwneud um, o fewn yr, yr maes dysgu a phrofiad yma um, yn, yn mynd i gael effaith andwyol a brofiadau plant a phobl ifanc ar ledled Cymru. Um, ac mae ma fy rôl i chi yn, yn un o, o dod â tynnu ymchwil ac a dystiolaeth i fewn i gefnogi'r gwaith wrth i, wrth i ni symud ymlaen. Yn sicr mae'r ma, ma, gwaith yn ystod y llunin diwetha mae rwan wedi bod yn tynnu ar ymchwil, yn tynnu ar bolisi ac yn pontio polisi i mewn i, uh, i, i fewn i'r ysgol lle, rhan beth mae'n edrych fel. Yn ogystal â hynny, gwrs, mae ma, uh, rhanddeiliaid wedi bod yn cael mewnbwn i fewn i'r gwaith uh, ac, ac yn cynnig cefnogaeth yn ogystal ac arbenigaeth. A mae'r grŵp wedyn wedi bod yn defnyddio uh, hyn i lunio a siapio y, y maes dysgu a phrofiad. Wel, e- enghraifft o rhanddeiliaid yn, yn dod i mewn ac yn cefnogi'r gwaith ydy fi fy hun mewn gwirionedd, hynny ydy um, dod i mewn gyda'r benigedd mewn llythrenedd cyrfforol wedi gweithio'n agos gyda nifer o ysgolion ar draws y gogledd ac yn y de, ac wedyn yn gallu dod â'r profiadau yn ar y benigedd yna i mewn i helpu roed strwythyr a siap i, i, i, i feddylfryd y grŵp wrth yn y symud ymlaen. Mae'n debyg y bydd y maes yma yn, yn datblygu yn, yn draw wahanol i, i fel mae'r agwedd yma ar hyn o bryd. Hynny di, da ni'n symud i ffwrdd o ddiwrth addysg gorfforol ac iechyd addysg personol a chymdeithasol. Ac y bydd y wedi cael ei strwythuro fiawn i dri uh, maes gwahanol, sef y corff, emosiynau ac yr elfen cymdeithasol neu perthynas. Um, hefyd mae'r ma, ma, ma, ma maes yma'n benodol ar gyfer y dysgwr, mae'r dysgwr yn ganolog ac yn sicr yn, yn, yn, yn yn canolbwyntio ar dibenion yn hytrach na cynnwys. Yn sicr, yr, yr her sydd wedi dod yn sgil defnydd um, strategol o rhanddeiliaid a rhain dod i fewn ac yn, ac yn gwneud yn ei bori drost gwir bwrpas addysg yng Nghymru yn enwedig y maes dysgu profiad yma, pam mae o'na a beth yw gwir bwrpas o ac wrth gwrs sut, sut mae asesu fo lle. Yn sicr wrth fynd ymlaen i linyn 3, mae'n bwysig bod ni'n gweithio fel tri parthed gwahanol lle, yn nid un canolbwyntio ar y corff, yr ochr e, perthynas ac yr ochr emosiynol. Mae'n rhaid hefyd rhoi cynnwys yn erbyn y 500 datblygiad yn ogystal â gweithio yn agosach gyda'r colegau a gyda'r consortio i, i ddarparu hyfforddiant mewn swydd e, fel bod yn, yn ysgolion ni'n barod ar gyfer y dyfodol.